Hello everyone this is our outdoor workout session so let's see कितनी मस्ती हुई है इसमें हम आगे आए तो आगे आने से कौन सा हम वीडियो में आ जाएंगे आपको वीडियो में हाँ आप पता होगा वो देखो पूरी क्लास वहाँ जा रही है हम लोग यहाँ आए क्योंकि लेट होती है हमेशा लेट होती है तो जा रहे हैं इसको चलने का टैलेंट ओके यहाँ पे लोग पानी को ऐसे देख रहे हैं जैसे जन्मों के पैसे बट ये नहीं पता ये लड़की कुछ नहीं करेगी मुझे पता है हेलो वो देखो ये लड़का ना सो के उठ के आया है ये लड़का ना सो के उठ के आया बट इसको देख के लगता नहीं है ना मैं नहीं मारती ये लड़की से टाइट कर दिए इसके बाद ही करने वाली है ये घूमने वाली है Thank you. है एडवेंचर पे ये नाला पार करना है तो बी केयरफुल अगर किसी के पैर पे टट्टी लगी तो खुद जिम्मेवार है अगर अगर तेरे लगी तो क्या है यहाँ पे कितनी आगे चला गया कैसे ऊपर कैसे जाना है पैर स्लिप तो नहीं हो रही यहाँ पे You know I'm lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I'm playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh चलो तो टट्टी लगी ना फिर लगेगा पता वो भी जाएगी फिसल गई ना ओ भाई ये भी जाएगा साथ में छोड़ छोड़ कोई ना कोई नहीं हो रहा है छोड़ दो छोड़ दो अरे छोड़ दो नहीं आएगा ये चलो चप्पल पहन ले पहन हल्के हल्के पकड़ के रखो आगे पैर रखो ओ शाली दी देख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं होगा कुछ नहीं Okay. i I'm going off every chance I get. I don't i i to the top, yeah, I commit. I'll get I'll live after it. Invested in my I and it's only a percent I'm gonna take shots, if I miss off, forget it I'll take a fat loss just to learn all that's in it I'm taking snapshots, learning how to fall and get it I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it I'm always learning, you could call me academic I'm always working, never been apathetic Bad energy is like a poison, needs a man, a septic Não deixa, né, Kit? Tchau. आ गया तेरे ब्लॉग में रहन दे भाई मुंह के बल गिरेगी ऐसे ना कर यार ये जाली गई ओ गुड गुड गुड चल अरे गिर मत जाना पीछे हेलो फोन पकड़ो तेरे को चला हाँ। हाँ। ये जम पूरा रहती है पर उसके बाद इसकी बेचारी एक ही राउंड होती है जैसा रहा वैसे या बिना हाथ लगाया मेरा हो गया एक टांग अटक करिया है फिर यार वो तूने कैसे किया था ये कैसे कर रहा तू बस जंप ओए अच्छा। तूने टांग खोल लेती यार एक लगाया था हाँ एक से हो तो अरे चल दो से तो आजा फिर <laughs> बेइज्जती कर दी ब्लॉक की यार थक गए ना चलो के पास कहां पे है क्या क्या हुआ मैथ का छबील लगवाते हैं सारे कॉलेज मिला के यहां हां वैसे सब ताला तोड़ू कौन सा ताला है कहां है अरे खुफिया खुफिया रास्ता तोड़ ये ढाई किलो का हाथी ताले को तोड़ सकता है <laughs> हाँ। पचास किलो पाँच सौ ग्राम नहीं सर है लगा हाँ, पाँच सौ ग्राम का हाथ हाँ तो, तो जाता है क्लास गाइस सो ये हमारा क्लासरूम है as you can see this is our classroom थोड़े दिन में ये हमारा नहीं रहेगा so that's like a memory ये कॉरिडोर है चलो आज तो आपको कॉलेज का टूर करवाते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक वॉल का कुछ देन पीस है ये हमारा है प्रैक्टिस हॉल जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देख रखी होगी ओ हो हो हो डेडिकेटेड बच्चे देखो पोशियो में क्या क्या हो रहा है ये हम हैं बहुत ज्यादा हमने क्या किया था <laughs> क्या किया था वो बताने की जरूरत नहीं है ये लैब है छोटा सा पार्क है यहाँ पे शायद गवर्नमेंट क्वार्टर है ये लाइब्रेरी है and this this this this इसमें गंदा शीशा है कोई फायदा नहीं